आज दसवीं बारहवीं एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ जिसमें इंदौर की मानसी राठौर ने पूरे इंदौर में प्रथम स्थान हासिल किया वहीं मध्य प्रदेश में उन्हें तीसरी रैंक मिली है एक मध्यम परिवार से ताल्लुक रखने वाली मानसी राठौर ने इस रिजल्ट के लिए काफ़ी मेहनत की है और अपने पिता मनोज राठौर और माता माया राठौर के साथ साथ पूरे इंदौर का नाम रोशन किया है इससे बात करने पर यह भी पता चला कि मानसी के पिता एक मैकेनिक है और एक समय वो भी था जब मानसी वैष्णव स्कूल में पढ़ती थी लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से पिता ने उन्हें सरकारी स्कूल बालाजी गणेश मारवाड़ी कन्या माध्यमिक विद्यालय में भर्ती किया मानसी ने अपनी कठोर मेहनत से बिना किसी कोचिंग की मदद से बारहवीं कॉमर्स विषय में 500 में से चार सौ इक्यासी अंक हासिल किए और इंदौर की टॉपर बनी और मध्य प्रदेश में तीसरी रैंक हासिल की माता पिता अपनी बेटी की इस उपलब्धि से बहुत ही खुश हैं और शायद अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उनके पास शब्दों की भी कमी है वे बस यही कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है मानसी आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं मैंने एमपी में थर्ड रैंक मेरी एमपी बोर्ड ट्वेल्थ में थर्ड रैंक आई है इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ कि 481 आया 500 में से मुझे और um, इंदौर में मैंने टॉप किया है इसलिए फैमिली के सपोर्ट से और बहुत अच्छा लगा क्या करना चाहती है मैं मैं सीए बनना चाहती हूँ आगे मेरी बिटिया है मानसी राठौर उन्होंने आज एम पी बोर्ड बारहवीं में टॉप किया है मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसे ही टॉप करती रहे और अपने परिवार का और हमारे राठौर समाज का नाम आप क्या मैं मैं मैकेनिक हूँ टू व्हीलर का मैकेनिक गाड़ी सुधारता हूँ दिन भर मैं मेरी बिटिया को फुल सपोर्ट करता हूँ मम्मी ने काफ़ी हेल्प की है मेरी फीस वगैरह के लिए कॉम्प्रोमाइज पार्लर स्टार्ट किया है ताकि फीस पे हो सके सर अच्छा, घर में काफ़ी जो समस्या